Mambo vipi mtazamaji wa Stein TV? Asante kwa wewe ambaye umesha subscribe YouTube channel yetu mpaka sasa. Nikwambie tu bado tupo nchini Nigeria ambapo tunaangazia mambo mengi ambayo yanajiri huko katika upande wa entertainment. Mimi ni Meki Mchana ambaye huwa nakukusanyia update zote za burudani zinazojiri ulimwenguni kote na kukusogezea hapa. Sasa mkali wa Afrobeat kutoka nchini Nigeria, naye si mwingine bali ni Burna Boy, amezidi kupiga hatua zaidi katika majukwaa yake ya kuuzia muziki. Labda Mean ni Love Damin ni projekti yake ya mwisho ambayo inafanya vizuri mpaka sasa ikiwa na ngoma kama Last Last na nyingine. Sasa hii nyingine kwamba albamu ya Burna Boy ya The African Giant imefikisha streams milioni 700 katika jukwaa la Spotify. Wasanii wa Afrobeat wamefanikiwa sana upande wa mauzo ya kidijitali ukilinganisha na aina nyingine za muziki wa hapa Afrika. Lakini pia tu nikugusie kwamba Burna Boy Last Last, hiyo ngoma ya Last Last imefikisha views milioni 190 huko YouTube ikiwa haina muda mrefu sana toka kuachiwa kwake. Hayo ni mafanikio ya Afrobeat, lakini mafanikio ya Burna Boy kama moja kati ya wasanii bora zaidi hapa Afrika ambapo tumeona pia akiwakilisha vyema sana bara la Afrika kwenye upande wa tuzo za ulimwenguni kama vile BET pamoja na tuzo za Grammy kule nchini Marekani. Una maoni gani kuhusiana na ukali huu ama project hizi za banabu ambazo zinaenda viral sana? Shiriki nami kwenye comment hapo. Mimi ni Meki Mchane, hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV.